адам баласы бейішке кіру үшін қандай амалдарды қылыш керек эмне қылыш керек деген сұрау не знаю я вообще не верю что есть э, ад и рай <laughs> вообще в это просто сенбейсіз бейіш мен тозақтың бар нет теңірше теңірше ғой арыстан алай мен жаңа сіз өзіңіз қайсы дінде екеніңізді білбейсіз пока білмеймін ол жастарды сақтап қалыш өте қиын болып жатыр ар жақтан ар вирустар кіріп жатыр ал вирустар жаштардың басын тек айландырып бек айландырып отыр сіз гуманист гуманист болғанда қандай болады аллах жоқ деп айта албаймын бірақ бар деп айта албаймын баланы өзгертіп қояды бірақ қаны қырғыз деп етесе орыс қаны қырғыз деп етесе негр болып қалышы мүмкін ораза қармадыңыз ба жоқ неге шарттарға байланысты э, мен үш жылдан бері қармап келатамын ораза біткеннен кейін ошо жылы отызынчы октябрь ноябрь уылды болдық жайсета сіздің ата енеңіз сен мұсылмансың хиджаб киішің керек орамы үшін керек сіз қандай не дейсіз я не надену потому что это я этого сама не хочу если я надену хиджаб вся моя жизнь изменится просто в одну секунду э, пайғамбар келеді ошоны елдің бәрі ечіш керек деген бірақ кейбіреу ечіп кетті кейбіреу аны ечіпей қойды кейінгі ақыретте если я об этом буду думать я просто уйду в депрессию поэтому я не хочу об этом думать свою жизнь не так трудную чтобы не затруднять ты думаешь просто я буду сегодняшним днем жить байлық билік істемегіле ақыл істегіле білім істегіле ошондо байлық та болады айтқанда билік табады әумин аллаху акбар алейкум рахматуллахи уабаракатух достор сиздер менен ушундай белекелүү рамазан айында нурсултан кенжебаев ютуб каналына көрүшүп жатканыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз эгер сиз биздин каналга дагы деле каттала элек болсоңуз анда биздин каналга катталып коюңуз бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы буюрса абдан кызыктуу пайдалуу болот деген үмүттөбүз бизден эч кайда алыстамаңыздар видеону аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр бул видеону досторуңуз менен бөлүшө кеткенди дагы унутпаңыздар ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху біздің мындай ораза қармадыңыздар деген сұрау қазір эмнеге эч кимге кармабадыңыздарбы мен кармадым бирок ден соолугума байланыштуу ачышка туура келген ден соолугуңузга байланыштуу кармай албагансыз сиздер да баардыгыңыздар гемоглобин жок жок азыркы убакта жок эмнеге өз оору здоровье проблема жаш эле туруп ооруйбузбу сизчи ооба мен өзүм ден соолук болгондо 15 жыл ораза қармадым машалла анан кийин ошондо эң биринчи кармаганда эмеден баштады элек марттын он бири болчу алла анан айланып отуруп кышка келди нафиле кармадым айланып отуруп күзгө келди анан жайга келгенде чыдабай больницага барып калдым да анан больницага барсам доктур айтты байке сизде бала кезде язва болгон экен ушу язваңыз жаңырып баратып тургансыз токтотуңуз деди анан келип туруп молдолорго айттым да шындай шындай болуптур десем айтты байке э, ден соолук таза адам кармайт эгерде сиз ороза кармап анан ооруп калсаңыз бул күнөө болот дегенден кийин ошо мен орозаны токтотуп койдум орозону кармаш керек ден соолугуңар болсо мына жаштарга айтайын анан жөн эле кармабай нафил ороза кармагыла ниет кылып кармагыла бир ой максат коюп кармагыла мен айтып берейин ошол январдын бир жыйырма го дейм ошого чейин мен 15 күн ораза кармадым анан кийин дагы 30 күн ораза кармадым анан ниет кылганым ушу болчу э, уулду бололу дегем да анда мен 39 тогузда элем бул жеңер отуз жетиде болчу анан ошо мен орозо бүттү орозо бүттү орозо бүткөндөн кийин э, ошо жылы отузунчу октябрь ноябрь уулду болдук алла рахмат. Э, ана ошо жаштарга айтарым ораза кармаганда ниет кылып тилек кылып кармаш керек и нафил ороза да кармаш керек Алла. э ооба машалла сизчи мен дагы алла розаңыздар кабыл болсун жок эмнеге шарттарга байланыштуу шарттарга байланыштуу демек ораза кармаңыз мусулман адамга розонун парызы кармашыбыз керек болот ооба розобуз розаңыздар кабыл болсун сизчи кармадык алла ыраазы болсун розаңыз кабыл болсун азыр рамазан айы кармай албадым эмне себептен себеп окуу болуп калды чыгабыз да негізі оқылады пара көп болды жоқ мен қарамаған жокмун мен деле қарамаған жокмун эмне себептен потому что я после школы работаю вот поэтому мне тяжело вот орозоны кыйнаган жоқ самому себе негизи бала жашка жеткен да бала жашка жеткенден кийин ар бир момун мусулман адамга орозо парыз болот карма беришибиз керек болот э ооба конечно кармабай койсо болбос го кармадым кармадым орозосуз э сиздерчи кармаган жокмун Қармағанмын бірок аз ғой неге по здоровью по здоровью бізде сказали сіз ше да нет алла нет машалла қармаған жоқ па держу. А ты держи? <laughs> Я держала, но сегодня, ну, точнее, нет, в этом году не держу. Қармай алған жоқпын. Неге? Айта алмаймын. Негізі роза қармаған қарай кетіңіздер, ә? Э? әрбір мұсылманға балаға жасқа жеткен адамға ақыл есі жайында адамға рамазан айының розасы бізге парыз болады екен ә ассалаумағалейкум ә біраз сұрамжылау жүргізіп жатқанбыз ә қатысып кетіңіздер кетіңіздер я понимаю если честно хорошо кыргызча түшүнгөндөр бар да түшүндүрүп турушат бисмилля оқушыңыз ба ооба машалла орозо кармадыңыздарбы жок жоқ ешкім кармабадыбы жок мына сиз кармадыңызбы э машалла оразамыз қабыл болсын рахмат қалғандарыңыз неге қармаған жоқпыз жөн эле қарамағымыз келген жоқ сен мұсылманбыз да тура жоқ мен мұсылман емес иә я не мусульманин бәке сіз несіз так вышел так так вышел ғой христианство жоқ менде эме религия жоқ атеист жоқ жоқ қандай адам бір дин болып құдайға сенесіз бе құдайға ооба ішінен оны снимите құдайды жаңағы мен білмеймін даже қандай айтайыншы ата енеңіз мұсылман ба қандай ооба мен апам жаңа атам болған болған жоқ азыр мен тенгеран тенгеранец теңгерше теңгерше ооба атам арыстан алай мен все колами. Ну как, до, до этого еще пришел к этому. демек ата енеңіз тенгерше сіз өзіңіз қайсы дінде екеніңізді білмейсіз пока білмеймін а сіздер мұсылмансыздар ма сіздер мұсылмансыз мұсылман емес анан пока еще не решил не решил ата мұсылман да мұсылман сіз ше о мұсылман ата енеңіз де мұсылман о мұсылман сіз ше гуманист гуманист болғанда қандай болады аллах жоқ деп айта алмаймын бірақ бар деп айта алмаймын гуманисты другое когда ну вот э, уважает, уважает э, другие религии и не может принять а өзіңіздер мындай шұғыл күнге шейін бір изілеп көрдіңіздер аллах тағала барбы қандай жолдармен мындай көзіңіздер қызығып мен алла тағала бар жаңа религияға кірмей қызықпайсыз ооба ертең бейіш тозақ дегенге сенбейсіз қандай ишенесиздерби бейиш тозаққа точно айта алмайсыздар сіз мұсылманмын э ооба мусулман адам негизи бейиш менен тозокко иман келтириш керек сиз кайтадан мұсылманмын дейсіз сіз иманыңыз жетсіз мұсылман адам аллахтын барлығына бирлигине бейиштин тозок бейиш тозоктун барлығына периштелерге иман келтірген адам мұсылман деп айтылат да а сіз достарыңызға үш күнге жамдап айтып көрдіңіз ба достар біз мұсылманбыз мұсылмандар ораза қармаш керек құдай бер жалғыз деп жоқ же сіз азыр біліп атасыз бұлар мұсылман емес екенін ну барлығы өзінің ойысы бар да тұра ой мұсылман адам ескерту керек ескерту ескерту имандыларға пайда болады да өзімді аншындай білген жоқпын білген жақсы сен білдіңіз иә демек бүгіннен кейін бұйырса бұларға ақырынан қату емес ақырынан мындай түсіндіру да мұсылманбыз намаз оқып керек құдай жалғыз бер деп бірақ олар өзі қылмыш керек та аларға айта алмайсың да жоқ енді ақырындан ақырынан ақырынан жеткізуіміз керек сондықтан өзімізде иман толық болуш керек біріншіден да мен қармаған жоқпыз себебі больницадан шықтым денсаулыққа байланысты ооба денсаулығыма байланысты сіз ше не себептен демалыс демалыс бір жұма демалшы ғой дәрі дәрі ішіп отырмын ораза қармадыңыздар ғой машалла оразаңыздар қабыл болсын алла разы болсын сіз қармадыңыз иә машалла оразаңыз қабыл болсын сіз ше жоқ неге ну здоровье не позволяет э, неге жаспыз азыр азыр қармаса қашан қармайсыз азыр ушундай жаш малыңызда қармаса ну мне родители не разрешают типа здоровье слишком слабый а ол баласыңдай ба да қалды я один день э, сдержалась еле как а өзіңізге жақты ғой ораза рамазан өзі өзіңіз мындай қармағыңыз келеді өзіңіз ауға бірақ ата енеңіз рұқсат бербей жатыр да а сізге ата енеңіз қандай қарайды ораза қармағыңызға жақсы эле қарайды э, мен үч жылдан бері қармап келе жатамын машалла ата енеңіз өздері де қармайды да ооба қармайды адам баласы бейішке кіру үшін қандай амалдарды қылыш керек емне кылыш керек деген суроо сізден бастайық сіз өзіңіз ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз чтобы в рай <laughs> попасть чтобы попасть в рай что надо делать Хорошо, қазақша түсінбейсіздер ғой адам баласы бейішке кіріш үшін эмне кылышыбыз керек кандай амалдарды кылышыбыз керек творить благие дела э, жить в первую очередь э, не свое удовольствие а также думать об окружающих нас людях о наших близких я так думаю <laughs> не знаю я вообще не верю что есть э, ад и рай ну, <laughs> вообще, в это просто... Шенбейсіз бейсіне тозақтың бар Нет. Сіз мұсылмансыз Ну, у меня семья такая, но я сама чисто, прям, не то чтобы религиозная. А Атенеңіз мұсылман бұра, да? Да. А сіз өзіңіз құдайға сенбейсіз? Ну, я верю в что-то сверхъестественное. Но ну, нет, не знаю. А сіздерші? Эм, <clears throat> Меніңше беш ирет намаз кылып эмне десем ушак намаз окушубуз керек екен машалла дагы ошондой эле адель айтып кеткендей кошулам во благие дела ошо жакшы амалдарды кылышыбыз керек экен да а сиздер кандай ойлойсуздар доброта еще доброта честность благие дела кудайдын барлыгына ишенесизби сиз нейтрально нейтрально эми кандай мисалы ата энеңиз мусулманбы ата энеңиз да а сіз өзіңіз өзіңізді кіммен деп елестетесіз мұсылмансыз же христиансыз же атеистсіз бе нет нет нет я мусульманка но не сильный получается чистой точки зрения не особо такой я особо не религиозная но я мұсылманмын деп есептейсіз бірақ құдайдың бар екеніне жоқ екеніне бірақ бар екеніне ішенемін я верю в это но не сильно углубляюсь аллахтың бар екеніне бірлігіне иман келтірген адам мұсылман болады кейін ал адам намаз оқыш керек бес уақыт намаз оқыш керек болады а сіздің ойыңыз қандай чоңқыз мен сіз мұсылмансыз ба ислам мұсылмансыз алхамдулилля мақұл ақырғы сұрау а сіз мындай достарыңызбен мындай айтып көрдіңіз бе мұсылманбыз мындай болады мындай болады деп сізші мындай достарыңызға құдай бер мұсылман болуыңыз керек мен айтайын ба эми әрбір адамдың өзінің ойы бар анан қандай десем азыр деле мисалы кыргызстанда жаман айткым келбейт бирок кыргызстанда деле азыр э, көп болду кандай десем жамынган десем болот а ошол ошол хиджаб жөнүндө сиздердин оюңуздар кандай хиджап жакшы жакшы бирок э, айтып кеткендей бул ар ким өзү билет киеби кийбейби эмес минус десем болот ошол жамангандардын мисалы э, өзүнүн оюн жогору эле куя бергени мисалы куя берген маанисин кандай мисалы э, сен мындай сен жамын жүрүшүң керек сен ұзын кийишиң керек сен чачыңды мынтишиң керек деген ошол ошол жака мен тез қараймын себеп дегенде ар бир адам өзүн өзү билет кантип кийинет кантип жүрөт анан кийин кийин ал ошол кылган кылыктарына өзү жооп берет Мен бизде мындай да мисалы үчүн хадисте айтат мен қалаған нәрсені басқа бір мұсылманға да қалаш керек дейді да мысалы үшін ал өзіне ошол бейіштікті қаладыңыз демек ал сізді да қалап жатады ошентип жүрсең бейішке кіресің ал сізді да шақырып жатады ал шақырады бирок кээ бир адамдар кандайдыр э, бир э, граньды өтүп кетишет и макул деп коесуң бирок ошого карабастан кайра эле сага өзүнүн эмесин эскертип эскертип туруш керек ооба ооба макул кылсаңыздарга а сиздин оюңуз кандай ошол жолук маселеси боюнча хиджаб насчет хиджаб э, насчет того, что девушки носят хиджаб. Угу. Во-первых, это выбор каждого человека, и мы никак не можем влиять на это. И к тому же люди не могут прививать свою религию другим людям. Если он хочет носить хиджаб и делать ту или иную деятельность, мы не можем на это как-то реагировать. Мы просто принять его даже. Э, я не надену потому что это я этого сама не хочу. Если я надену хиджаб, вся моя жизнь изменится просто в одну секунду. И для этого я должна идти постепенно. а сіз өзіңіз іздеп көрдіңіз бе ошол біз эй, мұсылманбыз бе же христианбыз құдай бар бы жоқ пы если мұсылманға не қылыш керек өзі А, ертең өлөбүз баардыгыбыз мисалы үчүн ушу кийинки жашообуз кандай болот Я не хочу об этом задумываться. Я просто живу сегодняшним днем и все. если я об этом буду думать я просто уйду в депрессию <laughs> поэтому я не хочу об этом думать это очень, ну, понимаете, это очень вечный вопрос, и ты будешь постоянно искать ответ. И поэтому, чтобы свою жизнь не так трудную, чтобы не затруднять, ты думаешь просто, я буду сегодняшним днем жить. Не хочу задумываться об этом. мақұл сізге көп айтпаймын а, э, біраз да осы илем алғанға әрекет қылыңыз да мысалы үшін сіз өзіңізде бұл жақтан жеткілікті илім жоқ та мысалы үшін сіз өзіңіз қинала бересіз ошол бір билген адамға адамнан сұрап көріш керек мысалы үшін билегенді білгендерден сұрап қандай болды не болды біз елестетіп көресіз мен мындай айтайын елестетіп жиырма төрт сағат уақытыңыз бар да бір күнде ше ошоны бір он минут қиналасың а қалған уақытта сен мындай жырғап жашайсың десе дағы біреу біреу келді сізге он минут жырғайсың жиырма төрт сағат қиналасың десе сіз немесін таңдайды деңіз елестетіп көріңіз первый вариант біздің жашауымыз деле ушундай да мисалы үчүн азыр бул жашоо алтымыш жетимиш жылдын аралыгында туурабы орто жаш ошондой да мисалы алтымыш жетимиш жаш мысалы үчүн биз жыл жашай турган жайыбыз ал акырет мусулман адам ошо ыйман адам баласы бейишке кириш үчүн кандай амалдар кылыш керек ыйман жолунда жүрүш керек ну самый главный өзіңнің ичиңде ыйман ишениш керек ишениш керек эмнеге ишенишибиз керек кудай бир экенин бар экенин бир экенин бир экенин алла таалам бизге эмне деп буйруган буйруктар кандай буйруктар бар мисалы үчүн эмнелерди кылгыла деп буйруган мусулман беш маал намаз орозо рамазанга кармашта зикир амалдарды толтуруш керек бейишке кириш үчүн эми бейиш деп коебуз деги эле адам баласы болгондон кийин адам болгондон кийин так жүрүш керек таза жүрүш керек Э, қалп айтпаш керек ұшақ айтпаш керек ада пендечиликтин эмеси бар көрө албастық бар муну тоюш керек тарыншақтық бар муну жоюш керек мына алла таала қандай болса, ошондой мисалда болуш керек мына карачы элдин баары жашап атат арасында коррупционери бар адасында қылмыш қылғандары бар алардын баары жашап атат да анткени алла таала бул жерде айкөлдүк кылып жашасын деп атат кейін тияққа барғанда әркім өзінің азабын тартады деп жатады ошондуктан ар бир пенде ошондой болуш керек ага деген төрөлгөндө деген беш парыз берилет ошол парыздарды аткаруусу керек э, ошол парыздарды туура аткарса эле бирок бейишке гарантия жок да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат аял киши ушул амалдарды аткарса бейиштин каалаган эшигинен кирет дейт э беш уақыт намазына оқыса рамазан айының өзін қармаса ә, өзінің намысын сақтаса и ақырғысы кісі хиджаб кисе күйеусінің разышылығын алса иә төрт нәрсені атқарса аял кіші ештеңе қалаған ешкімнен кірсе болады деп ә, жақсылықты жасаш керек деп ойлаймын бешке кіріш үшін ә, біреуінің ала жібін аттағаш керек парыздарды атқарыш керек қандай парыздарыңыз бар намаз оқу ораза қармау садақа беру зекет берішіңіз керек екен ошол амалдарды канчалык деңгээлде амал кылып атабыз өзүбүз кылып айтабыз кылып айтабыз э ошолорго амал кылганга аракет кылалы амалдар ыйман жолунда жүрүш керек анан алланын жолунда намаз окуп балакаттан жаштан өткөндөн кийин эле орозо тутуп колдон келишинче колдон келсе ажылык сапарга барыш керек мен билгеним боюнча ушул садака кылыш керек алла таалага кулчулук кылуу ошо ыйман менен жүрүш керек эң башкысы э, беш парызды аткарыш керек намаз окуш керек орозо армашыш керек э, как эме деп коет го сообщул киштер көп болуш керек даватторго болуш керек ошо кудайдын айткан эмелерин сакташ керек ошо сиздин оңуз мен дагы булака оком ошо өзүңүздөр кандай болсо ошол нерселерди өзүңүздөр мындай аткарып атасыздарбы мисалы үчүн пятьдесят на пятьдесят да бирок эме китеп окуу намаздардын сүрөлөрдү чаттайм ошо канча сүрө билесиз <laughs> билбейм ар кандай салават сүрөлөр жана намазга керектүлүүчү сүрөлөрдү деле билем биринчиден ата энебизге кызмат кылыш керек э, кудай берип кеткен э, бардык парстарды да керек ошо жакшы иштерди кылыш керек жаман иштен алыс болуш керек биринчиден ата энебизди сыйлашыбыз керек го деп ойлойм э, бейшенен эненин таман астында деп айтылган негизичи ошо энебизди ыраазы кылсак анан бейишке киребиз го ата энебизди мага жигиттер кийинки суроо мындай э, бейишке кириш үчүн адам эмне амалдарды кылыш керек бейишке как не грешить быть добрым самоотвержение да и прощать былай қарай шеңберіңді ауыртпайсың қандай қылып я верю то что есть ад рай ошол ад райга мисалы үчүн бар экенин ишенип атасыз ошол кантип кириш керек экен мисалы үчүн эч ойлонуп көргөн жоксузбу мисалы кандай кириш керек это знаете байке в каждой в каждой религии это по своему описывается мисалы үчүн сиз мектепте окуп жатасыз да туурабы ооба мектепте окуп окуп бүтүшүп кетишиңиз үчүн Э, экзамен бар тұр ғой сіз ол жақсы оқып оқушыңыз керек э, күнде сабақтарға қатысуыңыз керек э, экзамен тапсырышыңыз керек жылдың жиынтығында тұр ғой ну вы видите вы сравниваете жизнь и школу как бы пример это, пример ну это пример да ну это вообще в принципе разные вещи нам говорится в обучении нам показывается то, что нам надо получать оценки, самое главное. То, что, ну, говорят в основном, а, а не знания. Видите, нас ведут по пути не тому тоже здесь. А почему э, вот в узконаправленном мышлении, да, один человек может, он э, может развиться хорошо, но при этом остальные у него не будут оценки хорошие. И за это его могут тоже этот, как бы, а, он экзамен не сможет пройти из-за этого. Видите, на, на, нас готовят к бұл жашаумен жаңағы мындай пример қылып көрсетіп айтып жатамыз жашаумен менен мисалы сол мектепті оқы деп жақсы оқып бүтсеңіз сіз мектепті оқып жакшы жақсы бір оқу жайға жұмысқа кіресіз тура оқу жақсы бір оқу жайға кіріп мүмкүн мүмкін ата енеңіз ақша табышыңыз мүмкін жақсы ошондой эле мисалы үчүн бул жашоодо бизге сынау сынау үчүн берілген байке я вот слышал то что э, наша жизнь это испытание э, не у меня этот братья тоже верующие я, я знаю этот я слышал о исламе об этом Но чтобы прийти к этому, человек должен, каждый человек это придет к этому сам. Ведь правильно? Mm -hmm. Как, как, как когда-нибудь, да, меня там тоже огнет жизнь, <laughs> так слегка сказать. И как-то как, -то, я приду к этому. Ну, пока сейчас я, я не знаю, я, я ищу себя, понимаете? Mm -hmm. Это сізге кеңес ше сіз жақсылап изіліп көріңіз діндерді изілеп көріңіз түйінген адамнан барып сұрап көріңіз қандай болады ислам діні мен киммен өзім деп өзіңізге ушул суроолор берип іздеп көріңіз да ну я я ищу это ишенем сизге албетте өз өзүңүздү табасыз да вот потихоньку иду вот я я тоже вот байкешек спрашивал они тоже ходят этот э, в мечеть э, каждый день вон э, ораза держит мои ну мои братья этот я с я с ними этот разговариваю с ними вот они говорят мне так так-то так-то но они меня не заставляют к этому прийти они Э, дают мне выбор. То есть у тебя вот основная, основной путь это путь твой. Mm -hmm. Вот как, как хочешь, э, иди. То есть mm -hmm. ты когда-нибудь сам попадешь туда, может быть, а может быть и нет. Куда тебя заведет жизнь, это только на, твоей, это на твоих плечах зависит. От твоих. Mm -hmm. ma'qul birinchi очередьте namoz ustida o'qishimiz kerak besh mol namoz o'qish kerak эми денсаулык жакшы болсо отуз күн орозону тутуш керек катуу түн тозуш керек ну. ушу ислам динин толук тааныш керек аялдар үчүн баягы үй бүлөдө баягы эмне дейм энелик баягы ролун аткарып күйөөн сыйлап ошого ооба ооба аялдын бейиши күйөөнүн ыраазычылыгына дейт ооба ооба албетте а сиздин оюңуз кандай апама кошулам сиздин кызыңыз э бул жагы э ооба кызым беш убакыт намаз окуш керек аллатағалам қандай жасауды жасаса ошондой жасауды жашап аракет кылыш керек аллах тааланын буйруктарын аткарыш керек э намаз окуш керек а сиздин оюңуз кандай эшеги үчүн кандай амалдар кылышыбыз керек э, пайгамбарыбыз айтып кеткен баарын эле кылыш керек мисалы үчүн эми ошо э, намаз окуш керек ибадат кылыш керек дуба кылыш керек садака бериш керек машалла а ошолорду азыр өзүбүз иш жүзүндө кандай амал кылып атабыз ошолорго аракет кылып атабызбы аракет кылып атабыз аракет э, главное как бы хорошо себя вести, типа, э, не делать ничего плохого, не материться, <laughs> не поступать какие-то поступки плохие. сіздің ойыңыз қандай энергетический бейшілік беріш үшін адамға көп жақсылық андай адамдарға жардам беріп көп жардамшылықты берішіміз керек ушундай эң башкысы адамдарға жардам беріп жаңағы буты жоқ эмелерге көпөймелерди акчаларыбызды аябай ошентишибиз ең башкысы аллах тааланын буйруктарын аткарышыбыз керек экен э ә? беш намаз окушубуз керек ә, садақа беришибиз керек зекеттерибизди беришибиз керек экен эң ә? биринчи намаздан э үч күн акыркыбы акыркы үч күн сизден баштайлы мен зикир кылмакмын мен да жөн эле зикир келме келтирмек үч күн келме келтирмек менден кеткен күнөөлөрдү адамдардан кечирим сурамакмын конечно а мен деле ушундай эле намаз зикир кылып намаз оқымайды негізі оқымақпын ошо окуп дейм а сізше мага көп сұрақ да ойлонуш керек эми жооп берсеңиз болот үч күндүк өмүр мындай мен кандай жашап атсам ушундай эле жашай берем негизи мусулмандар ошондой эле жашай бериш э, керек э жашай бериш керек себеп дегенде ал үч күн калды мен тигини кылам муну кылам деген бул болбойт мына мусулман адам мусулман адам жүріш тұрышы сөйлеген сөзі киімін киген кешесі шуншалық таза болуш керек шунша жүрегі таза болуш керек мұсылман емес адам көргенде ей қарашы мына мұсылманды ей ушундай болуш керек деп суктанып туруш керек да сыймыктанып туруш керек е могу мусулман адамдай болуш керек экен деп биз үлгү болушубуз керек э үлгү болуш керек үлгү карыздарымды кутулмакмын биринчи биринчи эле учурда кандай карыздарды балким бирөөлөргө сөз берсем керек э, ошолорду сөз берген болсом акча карыз же может намаздагы казаларыңыз балким ушу э, ошо баардыгы эле мааниде баардыгы эле э? баардык карыздарды аткарат элек болушунча колдон келишинче кечирим сурайт элек э ошолорду азыртан кылсак болбойбу кандай дейсиз болот болот э кадимкидей э, жакшы жакын адамдарыбызга эми үй бүлөбүз менен үй бүлөбүз менен бирге болуп мечитке барып күндү негизи ушул амал керек азыртан элечи келмени осынан түшүрбөй дегендей ошол үч күндү күтпөй азыр кылсак кандай болот ошол ошондой азыртан эле мисалы өлүм ар бир башка келет ошондой эле күтүп ооба может эки мүнөттөн кийин келет бізді енді жақсы ішті қылғанға әрекет қылмақпыз үш күн болса дагычы қазір ошол үч күндү күтпөй эле ошол жакшы амалдарды бүгүнтөн баштап иншалла аракет кылалы кылганга ал үч күндүк өмүрүмдү ата энем менен намаз окуп жакшы өткөрмөкмүн ну как хочу друзьями коштошуп ошо азыр ошентип өткөрсөк болбойбу намаз окуп азыр деле ошентип өткөрөм азыр деле кечиресиз азыр деле намаз окуйсуз багымдатта турка алла разы болсын қалған намаздарда тұрғызуға әрекет қылыңыздар апамның жанында болмақпын мен сіз жоқ білбейт құдай өзі сақтасын конечно бірақ енді өмір сүрген қашан кетеді ешкім білмейміз енді конечно апам деп тіл айтсаң аз тіл барыш керек <laughs> ал нәрсені айта алмайды екенсің үш күн алғанда не болып кетеді білбейт екенмін ойланып көрші сіз сіз ше мен де білбейт екенмін Pamela атам сизге сіз ушул үшін суремен қайырып көрелікші сіз қандай өткізіп ушундай эле достор менен өткөрмөкмүн көрмекпін гүлеменен дағы өзімді қарап жақындарым жанында өтіп көрмекпін ақырғы сұрағым мындай болсун мына жігіттер сиздерге көп уақытыңызды алып койдум кешіресіздер Э, элестетип көрүңүздөр сиздердин үч күндүк эле жашооңуздар калды да үч күндөн кийин өлөсүздөр э, ошол үч күндү кандай өткөрөт элеңиздер эмне кылмаксыз сизден баштасак үч күн элестетиңиз үч күндүк өмүрүңүз калды ошол үч күндү кандай өткөрөсүз кандай десем мен да ошол жөнүндө ойлонуп жаткан эле да үч күн эмес бир күн менде бар бир күн бир күн бир саат макул жөнөкөй эле өткөрмөкмүн дейм бирок уже кичине башкача а, кандай десем балким намаз окуйт элеңиз М, ооба балким күнөөдөрүңүздөн тоба кылат элеңиз ушундай болмок да ооба а сизчи тяжело сказать бәке наверное жил бы обычной жизнью негізі ушундай жашап өтіп кетмексіз иә Ну, конечно, сейчас я, мне тяжело говорить, я не был в такой ситуации. Ну, Возможно, да, сделал бы туга, прочитал бы суры, но, не знаю, сейчас я говорю, я, наверное, ничего бы не менял. а сіздің ойыңызшы сіз қандай өтіп көрмексіз үч күн же бир күнбү айырмашылығы үч күн хотя бы бир күн үч күн бүт баарына айтчу сөздөрдү айтмакмын мисалы үчүн кимге айтмаксыз эң биринчи досторума ата энеме туугандарыма анан э, спокойной душой а сиз Я, я бы как-нибудь интересно провел бы эти три дня. Я бы, наверное, куда-нибудь в горы уехал бы. Горы? От- да, откопал бы там себе яму. өзіңіз өзіңіз көріп қарама- қаза- қазап білеңіз Да, наверное. Нет, ну это, знаете, это была бы яма, где я мог прожить три дня. Полежать там, лису бы себе завел бы, с животными поговорил бы. Полазил бы по деревьям там, почувствовал себя бы. келиңиздер убактыңызды алсам кечиресиздер э чоң рахмат бұйырса пайдалы болды деп ойлаймын дагы бұйырса өз денеңізді изілеп тура жол тапқанға әрекет қылыңыздар ассалаумағалейкум алейкум чоң рахмат мынау сен бір нәрсе сұрау бердің да мен азыр шындығы үш жыл менен келдім да мага башында диагнозум онкологияга болгон да бул жерге келгенде андай эмес оорум таза чыгып калды ошолго чейин мен ушундай өмүрүм мен үчүн кыл үстүндө тургандай болуп кетти да анан баягы оорум оңунан чыгып калып таза чыккандыктан кийин анан кийин баягы дүйнөгө көз карашым дагы өзгөрдү мына ошон үчүн мындай айланып дагы башкача көз менен карап калдым да бул оору мен үчүн сыноо болуп ошону дагы бир жолу баягы көз карашым өзгөрттү да ошондо сиз кандай ойлор келди ошол маалда сизге э, айтып берсеңиз балким биз үчүн бир жакшы бир өрнөк алчу жакшы бир өрнөк алып каларбыз балким менин убактымды өтө жакшы өткөрүштү баягы өзүм үчүн баардык нерседен баягы суктанып рахаттанып жашагым келди да дүйнөнүн баягы кызыгын андан дагы татып баягы алланын берген баягы кызык дүйнөсүн баягы табияттын жаратылыштын кызыктуулугун кооздугун э, баягы кудайым мага жашоо бергенине э, баягы кызды уулду бергенине насип кылганына шүгүр кылып ооба дагы бир жолу баягы башкалар эзиме салып кой да булардын баардыгын демек баардыгына шүгүр кылышыбыз ооба ооба албетте ошондой болду алла разы болсун рахмат силерге дагы кылып бердиңиз алла разы болсун жакшы жасаңыздар рахмат силерге ишиңерге ийгилик алла разы болсун кейінгі ақырғы сұрау мындай болса мақұл сіз елестетіп көріңіздерші сіздердің бір үш күндік эле өміріңіздер қалды үш күндік өміріңіздер қалды ошол өмүрдү кандай өткөрөт элеңиздер үч күндү кандай өткөрөсүз сизден баштайлы как обычно смысл я не успею ничего за эти три дня кандай эмне кылышыңыз керек сиз өлөсүз же кийинки жашоо кетип атат проведу эти дни со своими близкими и на этом все все почему это хорошо макул сиздин оюңуз кандай эмне кылмаксыз биринчиден ошол эле ата энем менен жакын кандай десем коштошмокмун экинчиден ошол эле э, күнөөлөрүмдү мүмкүн болсо кичинесин дагы кандай десем кыскартканга аракет кылмакмын а сиздерчи бирок конечно эч күндүн ичинде эчтеке өзгөрбөйт бирок ошого карабастан э, кандай десем бир ноль бүтүн ондон бир пайызын болсо тууган нерседе кечи жок дейт качан адам тууба кылган адам демекки лактаган күнөөлөрүбүз кечире берет э а сиздер кандай сиздер кандай өткөрөт 3 үч күндүк өмүрүңүздөр калды мисалы үчүн ну смысл менять свою жизнь когда у тебя осталось три дня по крайней мере сделать то что ты успеешь допустим провести время с родными кого возможно если обидел попросить прощения ну все а намаз окуп алла жолуна кайтып ибадат кылып деген если раньше не считала смысл читать за три дня тобанын ертекесі жоқтан сиз өлүм сіз элек сіз қаншалық сіздің күнөөлөрүңүз чоң болсо дагы аллах таалам күнөөлөрүңүздү кечире берет үч күн болобу бир күн болобу эч кандай айырмасы жок да аллах таала айтат силер э, деңиздердин көбүгү чалык күнөө менен келсеңер дагы эгер силер тооба кылсаңар мен силерди кечире берем дейт да я лично байке вот так думаю у каждого человека свое мнение кто как хочет так и думает и кому как удобно, то, тот и молится. О, мен біз сіздерге келе алдық, да, вот керек кетіңіздер деген жерім жоқ. Просто мен ошо сұрап отырмын, жастардың ойы қандай. Ну что вы как будто прививаете. Ескерту, ескерту, ескерту момындарға пайда береді дейді. Просто өзім милдетім ескертіп отырмын сіздерге. Осындай қандай болады, жастар қандай болады. Спасибо. Пожалуйста. Чоң рахмат. Жақсы ә? э? Чоң рахмат. Садақа беріп, барын қылғанға әрекет қылмақ үш күннің ішінде. Эми білбейсіз <laughs> не болып кетеді ошо үч күнгө жеткирбей эле кылыш керек да мыныларчы ооба демек ошол үч күндө ушунун баарын ушул үч күнгө жеткирбей эле кылыш керек экенбиз э иншалла сура дагы сурооң болсо сура бүгүн ачылып турам алла ыраазы болсун алла ыраазы болсун азыр мындай мындай суроо пайда болду азыр жаштардан сурап атат сурамжылоо кылып келдик да бул жака чейинчи көп жаштардан кылып келсек мен айтат мен аллахтын баардыгына ишенбейм бейиш тозокко ишенбейм мұсылмансыз десе мұсылман же христиансыз христиан да емес мындай өздерінше бір дин қылып билбейм білмеймін шықса ушундай да мен ишенбеймін дейді бирок ишенбеймін ушундай ушулар кандай кимдин ким айыбы шанат ушуларга ата энелерденби же бул мындай мен айта кетсем бул кыргыз эли байыркы өзүнүн адаты бар болчу аны эми кээ бирөө теңирчилик деп коет жок бул жашоо адаты болчу ушул тоолордо ұшу мал чарбачылыкта аны теңчилик деп койчу Ана кийин эле теңирчилик деп эле деп койчу да бул кыргыз эли байыркы мындайча айтканда тең қалыс элдердин бірі. анан біздің атауалар бабалар ошондо иштеп чыккан ушул турмушта кантип биз жашасак туура жашайбыз ошон үчүн көп атауан адаттары мұсылман үніне ұқсас бірақ ошол эле кезде ар кандай кичине бир ырым жырымдар бар болчу жанагы бак сак тигүү деген албетте бул ал кичине бөлөкчө болчу мааниси бөлөк болчу бирок кыргыз эли бул негизи иманды эл мына конок келсе коногуна ушундай каа көргөн анан кийин дүйнө акчанын артынан кууган эмес калыстыкты эметкен анан кийин мына биздин макал лакаптар биздин ата бабалар 100 жылдар бойы егемен империя құрған ал емдеге ошо 100 жылдар бойы тұрды, анткени маданияты жогору болған. бирок анда ислам келе кес. Кейін мына ислам дини акырындык менен келіп атат эми бұл өтө жакшы бұл динди біз колдошубуз керек анткени алла тааладан түшкөн акыркы пайгамбарыбыз э, ибрагим болған. болгон ана айткан ушул акыркы Э, пайғамбар келеді ошоны елдің бәрі ечіш керек деген бирок кээ бирөө кетті кетти кээ бирөө аны эчибей койду бирок ошол эле кезде э, ислам дининде өтө көп агымдар пайда болду экиге бөлүнөт бирөө сүннөт болду бирөө шейит болду шейиттер сүннөттөрдү жактырбайт <laughs> эми ушундай турмуш пендечилик боло берет экен да э, анан аягында мына өзүңөр билесиңер хизбут тахрир деген шықты анан талибан деген шықты анан кейін игл деген шықты эми бул мен балдар батыш өлкөлөрдүн өтө чоң бир мусулмандын душмандарынын вирусу да вирусту киргизип койсо ал акырын иштеп кете берет ал иштеп кете берет ал буза берет ошондуктан азыркы турмушта могу жаштарды сактап калыш өтө кыйын болуп атат ар жақтан ар кандай вирустар кіріп жатыр ал вирустар жаштардың басын тек айландырып бек айландырып жатыр ушундай бір эме бар да эми ошол акыркы бир сөзүңүз болсо ошогон үчүн биз азыр ким кандай амалдар кылышыбыз керек ата энелер чара көрүш керекпи же кандай кылыш керек мисалы эми мен ойлойм <coughs> мен ойлойм бул мамлекеттик улуттук идеология деген болуш керек ошол мемлекеттік ұлттық идеология деген біз қырғыз елі қырғызстанның елі қандай болабыз жүз жылда қай өзгеруге барабыз деген бір программа болуш керек өзінше жоғалып кетпей тұрған программа өзіміздің қырғыз қырғыз қырғыз қырғыз деген ұлтты жойып кетпегендей программа шындай программа болуш керек да анткени қырғыз е байырқыдан белі жойылбай келген эмнеси менен салты менен өзүнүн жақшы адаттары менен мейман достугу менен мына жеті өткө өтмейінші үйлөнбөйт деген менен бұл өте чоң генетический программа анан кейін қырғызда бір мақал бар атаның салыған жолы бар эненин тиккен тону бар деп Бұл! генетический код қандайша атаның жолы деген ата қайсы генетиканы салса ошол ген кете береді қаны менен бирок энеси орыс болса кебетеси орыс болып калат мына эненин тиккен тону ошол баланы өзгөртүп коет бирок каны кыргыз кебетеси орус каны кыргыз кебетеси негер болуп калышы мүмкүн мына ушул макалды ушундай чечмелейт чоң рахмат өтө сонун маек кылып бердиңиз алла разы болсун рахмат билимиңизге өмүрүңүзгө берекесин чыксын өзүңөрдү тааныштырып койсоңор каяктансыңар эмнесиңер биз ушундай э, диний блогер ушундай суроолор жүргүзөбүз э, ютубтан көрсөңүздөр болот илим издеп жазсаңыздар иншалла чыгабыз эми балдар силерге бата берип коеюн бұл <coughs> бул э, заман силердин заманы келечек силердин келечек мына бул мамлекет силердин мамлекет ошондуктан биз иштедик убагында ушул жаркыраган мамлекетти курдук эмки келечек ушул мамлекетти сактап калыш ушул мамлекетти өнүктүрүш ушул мамлекетти байытыш ушул элди багып калыш силердин жаштардын милдетиңер ошону кудай силерге кубат берсин силерге күч берсин силерге ден соолук берсин байлык бийлик истебегиле ақыл істегілі білім істегілі ошондо байлық та болот ошондо бийлик та болот амин аллаху акбар алла разы болсун өтө сонун сонун чоң рахмат